öyle आ जाओ एक और प्लेयर जल्दी से ज्वाइन कर लो चलो आ जाओ गन गेम खेलें हम लोग ये क्या आ रहा है व्हाट फक गन गेम कैसे हेलो भाई थैंक यू भाई गन गेम हेलो गुरु हाँ हेलो भाई अरे भाई मेरा फ्रेंड कमी बेचारा गन गेम डाउनलोड ही नहीं किया था उससे दो आई दो लेना है आईफोन एक थर्टीन और एक थर्टीन प्रो में बहुत बहुत दिनों के बाद खेल रहा हूँ सही बता रहा हूँ हाथ भी नहीं लगाया था भाई कस्टम हुआ क्या Team match. No. Let's go. First point for the red team! Target down! बहुत हार्ड एक नंबर <laughs> मेरा कल है बर्थडे मेरे भिजवा ये सीधा ये क्या मांग ली है तुम you. Reloading! Killing spree for the red team! Marked a location. Enemy down!